ما راكل راكل راكل لها خليطة راكل لها خربي Çizmiş. Tamam, tamam. Gidersin. Karizma.

Chung hadi gửi Đừng ra Đừng ra nó Này Kadın üretiyor zaten. Zaten. Öyle. Annem arkadaşım oldu. Ben. Ben sadece uyuyorum. Ne? Ay sen de bilmiyor. Ne? Hayır hayır bir. Devam et. Hafızı hafızı. Thank you. 上司が。